Hola, bienvenidos a Ando Hablando. Hoy vamos a estar hablando de estrés. Estrés, catalogado por muchos como la enfermedad del siglo XXI. Estado de ánimo que trastorna nuestra rutina, gatillo de múltiples enfermedades pero también, extrañamente, sinónimo de estatus profesional en diferentes ambientes. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste estresado? El estrés es una tensión provocada por situaciones disruptivas, causa de cambios biológicos y trastornos psicológicos. Es un estado producto de un conjunto de alteraciones que generan cambios en el organismo. El estrés es una reacción natural a distintos estímulos. Para poder entender este estado de ánimo hay que quitarle el rótulo de positivo o negativo, pero que es una situación disruptiva. Los seres humanos somos seres de hábitos. Cultural y biológicamente estamos predispuestos a seguir rutinas. El balance y la continuidad nos generan seguridad y placer. Cualquier situación que altere o amenace ese balance nos llevará a un estado de estrés, esto no es algo nuevo. El efecto biológico y psicológico es comparable con la reacción de nuestros ancestros hace miles de años, cuando ellos en sus rutas nómadas tropezaban con un animal salvaje. Su ritmo cardíaco aumentaba, sus pupilas se dilataban y entraban en un estado de supervivencia. En la actualidad, no hay tigres que te vayan a atacar en la mitad del día, pero hay otros estímulos que producen esta clase de cambios de ánimo exceso de trabajo, tareas nuevas, miedos, exposiciones en público, entre muchas otras. El problema con el estado de estrés es que este nos nula la capacidad de análisis, nos lleva a enfrentar la situación que nos reta con las respuestas más inmediatas. Las respuestas más comunes al estrés son los cambios de ánimo y las acciones inmediatas. ¿Qué pasa con estas acciones? Estas acciones son respuestas primitivas, que limitan nuestra capacidad de acción. ¿Eso a qué conlleva? Que cada vez que te sientes limitado, te vas a sentir más estresado, generando una cadena como un efecto dominó. El estrés nula alternativas como la creatividad, el trabajo en equipo, preguntar a otras personas, delegar, cambiar de perspectiva. Cuando hablamos de tomar control del estrés, no hablamos de suprimir un sentimiento, lo que estamos buscando es que tomes control de tu rutina y que bloquees esa cadena de estrés. Vamos a generar conciencia en nuestro estado de ánimo. En el ejercicio que vamos a hacer en este video, la idea es revisar tu rutina para buscar esos puntos donde podemos tomar acción y bloquear esa cadena de estrés. Para este ejercicio necesito que tengas papel y lápiz donde anotar o tu celular. Te voy a hacer unas preguntas y para cada una de ellas vas a tener 30 segundos. Si necesitas más tiempo, siéntete libre de ponerle pausa al video. Primero, ¿cómo comienzas tu día? Esta pregunta es muy importante porque los estados de ánimo son resultados de nuestras acciones y pensamientos. La forma en la que arrancas el día puede ser un facilitador de un estado de tranquilidad, de enfoque o de estrés. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué situaciones estresantes enfrentas durante el día? El estrés es resultado de una disrupción en la rutina, pero también puede relacionarse con situaciones que ya hacen parte de ella, tareas de trabajo específicas, relaciones personales, pueden adquirir un rótulo de estrés y predisponer tu estado de ánimo. Tercero, ¿cuál es mi reacción más común al estrés? Comprender y tomar conciencia es el primer paso para generar el cambio. Al mismo tiempo, el estrés es gradual y acumulativo. Comúnmente la falta de conciencia nos hace notar el estrés cuando ya está muy avanzado. Última pregunta. ¿Tienes una rutina de relajación? Nuevamente, el estrés es un estado natural. No tiene sentido suprimirlo, pero hay múltiples formas para combatirlo y mantenerlo bajo control. ¿Cómo te fue con el taller? Para después de este ejercicio, lo que quiero que empieces a hacer es llevar un control sobre tu rutina y tus hábitos. Esto es muy fácil, al final del día, mediante un diario o con alguna aplicación de celular, puedes llevar control sobre cómo te sientes de este modo empezar a tomar control de tu estado de ánimo. La clave para controlar el estrés es tener control sobre tu rutina, manejar tus estados de ánimo, saber cómo te sientes, identificar en qué momentos eres sensible a perder el control y tomar acciones para recuperarlo. Gracias por andar con nosotros este rato. Cuéntanos qué clase de rutinas tienes para liberar estrés y te invito a que ahora en adelante tengas control sobre tu estado de ánimo. Si te gustó nuestro video, suscríbete para poder ver más de nuestros talleres.